қайырлы кеш қазақ елі армысыздар бүгін үйге көбім, атынан іле шала полиция қызметкерлері қуып келді оны жаңа тікелей эфирден көрген шығарсыздар үш қызметкері менің құма қолсауда бұл шерген бейлік. бұлардың айтуы бойынша мен үйде отыруым керек екен о алла бер сонда ауыз өздері құя береді екен мына шіріген құмалақтар мемлекетімізді құлатуға тақап қалды қашанғы төземіз оян деп айтпаймын бәрің деп көріп отырсыңдар бәрің де біліп отырсыңдар Машқұр Жүсіп бабамыз айтқандай, 30 жыл алаяқтың мемлекетімізді басқарғанын да көрдіңдер. Ол сорлы бейшара ең ақыраяғы әр балаға 18-ге толған шейін 21 мың теңге беремін деп 19 жылы бес бала қайтыс болғанда қаза, қаза тапқанда түтінген неғып астанада уәде берді орында ямайтын біліп қашып кетті одан бері төрт жылдан асқан өздерің де білесіңдер қасым жомарттың президент болып отырғанына сол төрт жылда ең құрғанда төрт мың да осыға жоқ байқұс екі мың сегіз жүз алпыс теңге ғана онда да әр балаға емес он сегізге толмаған біздің мына шіркен жүйе туған балалардың өзінің несібесін қағып жатыр құқын аяққа таптап неге бірікпейміз неге ата жаңымызға жаздырмаймыз қазақ қалқының ата бабасынан қалған мұрасы жері мұраға қалдырған қазақ қазақ халқының ортақ меншігі деп ұлтарақтай жерге меншік құқы берілмейді жалға да берілмейді себебі жалға берсе уақытша меншік құқы беріледі алаяқтар ертеңгі күні сатып жібереді сондықтан тек қана пайдалану құқы берілу керек бүгін маған да хабарлар келіп жатыр асықпай не қыламын деп мен енді асығыстау болса айып етпеңдер қасым жомарт кемелұлы жетісу облысына журналист әкеліп тек қана өсек жинатып қойдыңыз ғой деймін ол облысты алға тартады дегенге сенбеймін қазірдің өзінде мынандай хабарлар келіп жатыр жаңағы чирек дей тірек дей ме пірек дей ме әлібек жақанбаев деген екен басқарып отырған айтуларына қарағанда болаттың сенімді өкілі бейбіт оның тек қана ойыншығы дейді рас өтірігін білмеймін бірақ бейбіттің де қолынан іс келетін адамға ұқсамайды екі рет актив өткізіп мына кербұлақ ауылындағы айқайлап жүрген шалдың үнін өшірдім деп жаңағы пионерім еді клишка солай екен әшкерік пе есболатов қанатқа мақтауыпты басқа әкімдерге айтты әне Алдарында үні шыққан дауыс көтергендерді кімнен үйрен деп мына бейбіттен үйреңдер үнін шығармауды деп жала жабуды деп ол ә, э, пионер ме әскерик пе қанат есболатовтың таптырғаны блогері мені жамандаған бір жақты ғана жүргізген өтірік айтқан жала жапқан өзі де террорист деп қазір қамауда отыр баги бағдагүл ғалиасқарова солай ма еді нұрғали Жүсіпжановтың ауылының қызы бірақ ол да кешірім сұраған аға біз қателестік деп менің бетімнен жолдасымның бетінен сүйіп ертең жазғандарымды жоққа шығарам деп Оң, мен әдейілеп іздеп бардым ей журналистсің қой енді блогерсің неге бір жақты жазасыңдар біз неғып амадыңдар? Мойын сүрінген қоймайсыңдар ма міне мынаның жерін тартып алдың не мынаның жерін тартып алайын деп жүрсің мың тоғыз жүз тоқсан екінші жылғы назарбаевтың қазақ халқын құрту үшін қазақ мемлекетін қирату үшін өз қалтасын қампайтып толтырып алу үшін ауыл шаруашылығын қиратқаны айдан анық мен бұрын ойлайтынмын ол сауатсыздықтан білімі жетпегендіктен деп жоқ ол қастандықпен Үйткені ол еврейлердің құлы рақат әлиев солай жазды ғой масон деп ол еврейлерге уәде берген мен қазақ халқын жоқ қыламын деп тағы да қайталап айтамын оған дәлелім бүкіл ауылды қиратты ауыл шаруашылығы өнімдеріне менен жұмыс істейтін фабрикаларды ет комбинаттарын бәрін жоқ қылды ғой совет өкіметі кезінде әскерде мейлі кубада болсын мейлі германия польша Европада болсын мейлі украинада болсын мейлі басқа жерде мейлі қиыр шығыста болсын шығыста болсын мен өзім батыс украинада ужгородта қасым қайсенов ағамыздың партизан қыз деген шығармасын жазған жерінде қызмет еттім бір жарым жыл әскерде шегенім семейдің тушенкасы қалай еді тушенканың аты бұқтырылған еті тура сол бұқтырылған етті семейдің анау қиыр шығыста камчаткада да жедім соның біреуі қалған жоқ қой алматыда ғана ет комбинаты болсын кілем бол, тоқитын фабрика болсын мақта еретін он мың жұмыс деген бәрін жоқ қылды ғой енді міне қасым жомарт кемелұлы сен келгенде қуанғанбыз бала шағамызбен барып дауыс бергенбіз оқыған азамат келді ұлтын сүйетін азамат келді жаңа қазақстан дегенге сендік сеніп те жүрміз ішінде емес сөзінде болып бара жатыр жаңа қазақстанның биліктегі шірген құмалақтарын түгел ажырамасаң мен тек қана сәрізікті ғана деп ойлағам опг сөйтсем бүкіл нені енді қазір сарыөзекке сенің жерлестерің балқаштың бақанастың сол жақта жұмыс істеген сол жақта неғылған тіпті елдерің бір жалайырлар оны айтпасқа амал жоқ болды шара келіп қазір соруға кірісейін деді әне алдында біреуін әкелді үш күн ғана жұмыс істеді деді жаңағы құрылыста архитектура ма еді әйтеуір пәремен қолға түсіп сотталып кетті міне орнына басқа біреу бүгін тағайындалып отыр саржөктегі өздері оңған емес жаңағы ауыл шаруашылық бөлімі ме жер қатынастар бөлімі ме жалғас қатшанов па дәшер ме тағы кім еді ана әділеттік юстициядағы айбек пе оларды сол тегінен тегін босатты ма орнына тағы басқаларды алып жатыр жаңа жалғастың орнына мәди Садығұлы дейді сауылқанов деген алып отыр екен бүгін тағайындалып отыр сонда бұл не ана бір екі адамға үй беріп соны жасап алған адамдар естуімше ана малайсарын жолын салды қар ергенде асфальт қармен бірге еріп кетті оны ана деген блогер шығарды ғой барлықтарың көрдіңдер қашанғы Майшелпекке шелпекке айналдыра бересіңдер халықтың байлығын қасым жомарт кемелұлы шын қазақтың ұлы болсаң іс жүзінде жаңа қазақстан құратын болсаң әрбір адамның құқығы қорғалатын қазақтың тырнақтай жеріне шейін қорғалатын экологиясы балаларымыздың жарқын болашағы әрбір адамның құқығы қорғалатын мемлекет құруымыз керек қой халық сені қолдап отыр А сен халыққа білмеймін мына журналисің бе пионерің бе тірегің бе жетісу облысын жоқ қылады мына менен қашанғы халық құрқ, қиялға сену керек міне біздің кербұлақ аудан бекеевтер жекешелендіріп алғысы келіп жатыр генерал ағасы жолға жауап беріп ағасы мен бауырлары оңал ботайұлы бекейіп, анау солтүстік қазақстаннан солтүстіктен келіп жатқан ауыр малдарды тасып жатыр жолға ол жауап береді құжатсыз малдар кеп жатыр олар ауру малдар ойбай деп үстінен қылмыстық іс қозғалды ауданның осыдан үш жыл бұрын әлем банкта тұрған фрегаттарды қиратып тастады істі жауып тастады қазіргі келген міне қанат есболатов өзі ауыл шаруашылық облыстық бөлімін басқарғанға дейін сол бөлімнің бастығының орынбасары болған адам ол біледі қалай субсидияны жеу керек екенін енді міне бекеевтерге сондай мүмкіндіктерді жасап отыр жолға да мысалы ана журналист исабаев келген кезде үш километр жерге екі жүз он екі миллион бет или үш жүз он екі миллион беті алтын жол саламыз деп оны тағы өзі жап не қылады мен өзім туған ауылым ол жерде тұрмасам да отыз миллион ары кетсе жасауға да болатын жерге не болмаса бір көпірге үш жүз миллион керек деп елдің бәрі ақымақ бұларға ақылды қашанғы халықтың байлығын бұлар сору керек қазақ мемлекетінің ақшасы қарсыз аз емес суға да жолға да жарыққа да байланысқа да э, ауырқанаға да және де басқа бір қажеттіліктерге мол ақша бөлініп жатыр бірақ өз мағарасын емес ортадағы жаңа шіріген құмалақтар жұтып қойып жатыр олардың мына назарбаевтың тәрбиелеп өсірген тамырлары тек қана өңешімен ғана ойлайды неғұрлым өңештерін кеңірек ашса соғұрлым олардың қызметте өсетін сияқты қасым жомарт кемелұлы бейбіт исабаев енді шамалап отырмын 91 жыл ма екен 90-ның аяғында ма екен жоқ 92-нің басында ма екен ол кезде де мен білесу газетін сасып жүргенде алматыда горизонт педе өркениет газетінің бас редактор болып еврейдің артын жалаған жігіт деп мен еврейлердің артын жалаған жоқпын міне өздерің жалап отыр өздері назарбаев жалап отыр тегінен тегін ана масон деген атты рақат Алиев берген айтқан жоқ өкіл ата деген қашанғы төземіз осындай масондарға алаяқтарға бүйтіп өмір сүргеннен өмір сүргіміз де келмейді мен қалжыңдап отырған жоқпын қорқытып отырған жоқпын қасым жомарт кемелұлы егер саған қан керек болатын болса адамдардың ажалы керек болсын мен де исаева сен де айтасың айтасың бір ауыз сөзіңді мына өмірден әбден шаршадық күрестен күрестен де шаршадық шірген қомалақтардың жеңу мүмкін болмай бара жатыр халықтың әбден қанын ішіп бітті енді тек қана соңғы күресіміз енді өртеніп өлу ғана қалды бірақ бүкіл дүние жүзіне масқара қып қазақстанның қандай екенін өртенеміз және қолымдағы қызым бес баласымен кәмелетке толмаған ол да мүмкіндік жоқ еңбек етуге мүмкіндік жоқ таза еңбегімізбен күн көруге мүмкіндік бермей жатыр осылай қан керек оларға олар қанға тоймай жатыр 86 жылғы қанға тойған жоқ 2011 жылы жаңаөзеннің қанына тойған жоқ қаңтардағы қанға тойған жоқ енді мүмкін бүкіл дүние жүзіне мәлім қып осы біздің өртенген қанымыз керек шығар оларға осылай қызым далаға кетіп қалып еді айып етпеңіздер үлкені биыл он үште күзде он төртке толады кішісі он күннен кейін жеті ай болады қызым төртінші баласына босануға қырық күн қалғанда да аштық жариялаған осы әділетсіздікке наразылық білдіріп бесінші баласын екінші қазан күні жиырма жылы босану керек еді сол күні де міне осы жасап жатқан әділетсіздікке наразылығын білдірді енді әке мені тоқтатпа мен де сендермен бірге өзімді өзім өртеуге дайынмын өртеймін деп отыр біз қоқан лоқы жасау біреулерді қорқып отырғанымыз емес мүмкін біздің қанымыз қасиетті қан болып халықты бірлікке келтіріп шіріген құмалақтарды бұттарына түстіріп зәре құттарын қашырып өмір бақи көздерінде үрей үрелендіріп, халықтың жұтып алған байлығын құсып халыққа қайтарып мүмкін жақсылық болар әйтпесе басқа жол көріп отырған жоқпыз бірге өртенеміз бірге не қыламыз дегендеріңде қарсылық жоқ мен сендерді бірақ қылмысқа шақырып отырған жоқпын біз басқаша дәлелдеуден шаршадық жаза жаза арызды ең ақыр аяғы былтыр референдумға наразылық білдіремін деп барып 31 нен мамырдың 20-сына шейін аштықта болдым бірақ ол кезде кішкене қатты айқайлаппын өйткені олар миына жетпейді екен мына биліктегі шіріген құмалақтардың есектердің мәңгүрттердің жасасын деген сөзді ол мен кекетіп айттым енді айтам кез келген жерде кез келген жерде биліктегі шіріген құмалақтар жойылсын биліктегі шіріген құмалақтар жойылсын биліктегі шіріген құмалақтар жойылсын мәңгүрттер жойылсын есектер жойылсын іс жүзіндегі емес сөз жүзіндегі тәуелсіз қазақстан мемлекетіміздің тәуелсіздігіне қарсы шығып жатқандарды ата бабаның рухы атсын бала шағасы қызық көрмесін біргейік іс жүзінде тәуелсіздігімізді қорғайық міне келіп бүгін сен тоғызыншы сәуір күні митингте сөйледің Сөйледім. Ата бабамыздан қалған қасиетті жерімізді. Мен қорғамасам, сен қорғамасаң, ол қорғамаса, кім қорғайды? Балаларымызға не қалдырамыз? Ұрпағымыздың болашағы үшін көзіміз керек қой. мен әрбір жеп отырған бір үзім наныма жейін адал еңбекпен тауып отырмын балаларым да солай ана жиендерім де сол еңбекке үйреніп келе жатыр өйткені не біз үлгі болайық еңбек қана бізді жақсылыққа жеткізеді жерімізге ие болайық жеріміздің екі үшін күресейік сондықтан тағы да талап етем. ақыр бейбіт исабаев жұмыс істей алмай ма орнынан кетсін естіп жатырсыздар естіп жатырсыздар жай ғана талдықорған қаласының оқу білімдегі бұлықтарды, миллиардтарды жеп қойған Бұғалтыры бар алдында қолға түсті енді басшысы қолға түсіп жатыр мына жетісу облысының антикоры тура не сияқты ана қалай айтуға болады бәрі дейме қамауда тұрған ит сияқты есікті ашады алты лап етіп біреуді басып салады содан кейін қайтадан қамап қоятын сияқты мына бейбіт исабаевты түсінбедім мысалы біздің жаңағы кербұлақ ауданының былтыр ның бастығының орынбасары 570 миллион менен миллионменен менен қолға түсті ә, қызметтен кетудің орнына ең құрғанда мен ана полковник халқыма берген антыма адал бола алмадым ғой деп өз еркімен ант кету керек қой жоқ өзін өзі қорғайды ант атқырды. міне бейбіттің ай, қанаттың алып келген адам үш күннен кейін пәремен қолға түседі сотталады қанат үндемей жүреді анау бір балқаштан балқаштың мафиясының әкеп отыр ана жүнісбеков солай деп ана газеттерге шығып жатыр ол аздай ана жасалаш газетіне шығарып отыр жарас шөке деген Баталыптың өтірік айтып өтірік айтып 16 мың гектарға деп іс жүзінде сонда Қаз дәлелденіп жатқан алты гектар жер бозымбаев дәлелдей бастап еді бес мың гектардың егілмегенін тауып оны бірден жұмыстан қуды мен оны ана халыққа жоқ деген сөз үшін қой десем жоқ қылмыстарды ашатын болған кейін оны да жұмыстан енді мынау бейбіт 12 екі миллион гектар ә, он гектарға деп алты мың гектарға қан тегілген қызылшасы сонда алты гектардың бүкіл ана Субтизиясын дейміз бе соляркасы дейміз бе соған бөлінген тұқымның ақшасы дейміз бе бәрін жеп қойып отыр ол тегінен тегін емес қой ленщица газетіне шығып отыр ол, сол сияқты естуімше былтыр ғана қанттың аждашы болған кезі ақсуды ашамын деп 12 миллиард алған дейді әлі бір тиыны еңбек етпеген жұтып жатыр дейді қасым жомарт кемелұлы сайласаң жұмыс істейтін адамдарды ашық жұмыс істейтін адамдарды журналистердің керегі жоқ мамандарды алып келіңіз ал енді міне кербұлақ ауданының өзінен ақ жаңағы фрегаттарға жолға енді малайсарын жолы да көрініп тұр ғой су не тіпті айтпағанда суға бөлініп жатқан миллиондар емес миллиардтар экологияны бұзып жатқан анау осының бәрін қалпына келтіретін дұрыс адам жіберіңіз ал енді қанат есболатов та бейбіт исабаев та өз қызметтеріне сай емес қызметтерінен кету керек және олардың алып келген құйыршықтарының бәрі жауапқа тартылу керек те қызметінен кету керек халыққа еңбек ететін адамдарды сайлаңыз жіберіңіз халыққа да мүмкіндік беріңіз ал енді мынау сегізінші шақырылымыз дейміз бе сегізінші шақырылымға шақырылған мен анау республикаға облысқа тимей ақ қояйын міне мәслихаттың хатшысы бекеев болып отыр қайрат осылардың бәрі қызметінен кету керек отставкаға халық сайласын депутаттарды ал енді бекеевтер туралы қылмыстық іс қозғалу керек әне ибн ақсақал машарбетовтің алдан деген бекеев тартып алған менен, өзін қаңыртып болған қайтарыңыз әділдік керек ауданымыздағы мал ауыру тоқтатылсын қашанғы халық төзе беру керек істеліп жатқан қылмыстарыңызға біз сізді қолдап отырғанда пайдаланыңыз ертеңгі тарих алдында қарабет болып қалмаңыз қысқасын айтқанда байып ба сақанбаев па сол сияқты сарыөзектегілер ұйымдасқан қылмыстық топ болса мына обыстыға ұйымдасқан қылмыстық қозғалыс болып отыр ғой сол қозғалысты жабуға атсалысыңыз содан кейін ашықтық керек одан кейін мына қанат исабаев ана машарбетов үсен сияқты айдап салатын адамдарын тоқтатсын олар халыққа жақсылық әкелмейді жала жауып оларды қорғағанмен бәрібір шындық түбі жеңетін а егер мен өтірік айтып отырсам біреудің жерін тартып алып отырсам не болмаса біреудің жеріне жармасып отырсам көзім шұқыңдар да ойып тастаңдар қасым жомарт кемелұлы кербұлақ ауданына құзыретті ревизия жіберіңіз комиссиямыз мені де қатарға қосыңыз ең бастысы 93 жылғы конституциямызға айтылу керек байырғы емес ата бабасынан қалған қазақтың жерінде қазақ халқы өз мемлекетін құрады жері ортақ меншік мемлекеттік емес халықтың меншігі тоғызыншы сәуір күні осы сөзім үшін міне алматыдан да іздеп жатыр екен сотқа айтқаным айтқан ата бабамыздан қалған жер ортақ мұрамыз сатылмайды жалға да бермейді тек қана меншік құқығына беріледі ал 92 жылғы назарбаевтың ауыл шаруашылығына жасаған реформасы үшін халыққа жасаған қастандық мемлекет жасаған опасыздық деп сотқа тарту керек өзің айтқан 162 олигархтардың ат жөнін жазып ұрлаған жырлаған қаржысын бәрін қайтарыңдар жетісу облысы кербұлақ ауданы шаған ауылынан ақылбайдың бақытқаны